Y Maldwyn, ni'n ymladd dros addysg Gymraeg, ni'n pwyso ar y cyngor sir, a dyn ni eisiau gweld y Gymraeg yn cryfhau. Ni'n trefnu gigs llwyddiannus ac er mwyn i'r Gymraeg yn yr ardal, dewch ac ymunwch â ni a byddwch yn rhan o un mewn miliwn ac yn aelod o Gymdeithas yr Iaith.